Boa, xente de ciencia! Atopámonos agora nunha zona de Cantil, o lugar máis exposto. Non é doado para ningún organismo vivir aquí, xa que os factores abióticos comentados na escena inicial, vento, salinidade, pendente, insolación e falta de sustrato, son levados aquí a máxima expresión. A escaseza de solo é máis que evidente a primeira ollada. A rocha aflora en gran parte da superficie do cantil. De feito, Aquí cobran vital importancia os liques, os primeiros seres capaces de colonizar a rocha nua. E ollo, non son plantas, senón unha asociación chamada simbiose entre un fungo e unha alga. E grazas a eles comeza a sucesión ecolóxica, é dicir, a preparación do substrato para que poidan asentarse os seguintes organismos, os musgos e pequenas plantas pouco exixentes co solo. Os liques son ademais bioindicadores da contaminación. Son en xeral tan sensibles a esta que a súa presenza e abundancia dirános moito da saúde da contorna.